Buenas tardes, acá estamos observando un proceso de pintura para rines automotrices en una cabina de Quintec. Acabamos de pasar de la zona de pintura a la zona de curado con infrarrojo. Es un curado de alta resistencia que se está brindando a esta pintura aplicada en el rin. Observemos acá unos rines que ya están curados y pintados. La calidad en cuanto a la limpieza que proporciona la cabina. No hay partículas, no hay impurezas una limpieza total y con la excelente iluminación de nuestra cabina se puede brindar también un excelente acabado a estos productos. Uno de nuestros clientes que está acá eh, en su proceso de pintura y mantenimiento a reinas, reparación de reinas automotrices. Observen el perfecto acabado. esa es la zona de curado y aquí al otro extremo se observa donde, donde veníamos anteriormente, que era la zona de aplicación de pintura, con nuestros sistemas de filtración.